Здравствуйте. Сегодня у нас тут в гостях очень красивая певица. Его вы все знаете. Это Крістіан Стевенс. От послухайте, що вона вам зараз заспіває. Ну, я, може, трошки ще подиграю вам. А вона буде співати ж. Що ви ти думаєте? Ага. Так, де наша тулка? От, ми зараз тут візьмемо. Трошки заграємось. Во, а ви те поки полюбуйтеся, красавіці. От щось не співає та Кристина. Може, вона пішла де в гості, а, а да ні, же, вот же вона, во, ну во, от привіт, со соспленнім вас, свята Богородиця наша. І вам зичу вам усього найліпшого і доброго, щоб було єбликного, лохачів теж, і ніхто не рвав, а не в'яновий, не псковий. Поняли, товариші Котовські, от так от.